走，待位。啊，鞋子好像有点脏了。这样就干净了。完美。先生，请问需要什么呢？呃，草莓大福。好的。啊，等一下，香蕉巧克力好了。嗯，是比利时的好像比较好。OK。你让我想一想。好。 如你全都吃吧。好，那我未来人生选择都交给你了。嗯。如果我赢了，就要跟我交往。好。我赢了！你怎么了？心情不好吗？心情不好的时候，看看这个吧。 什么时候都可以看，而且多看旅游的东西，心情也会更开阔。怎么样？让我们来预约未来的幸福吧。嗯。你心跳跳的好快，你想去哪里呢？谁？我怎么了吗？你刚昏倒了，是我用 CPR 把你救醒的。既然他救了我的命。 那我应该以身相许吗？先生，你的餐点来喽。小姐，这些都是你写的吗？嗯，看在你这么诚意，我就接受你吧。老娘计划这么久，终于上钩了，哼！小姐。 死心吧！啊，金城武好帅哦！对啊，好帅啊！你看我跟他是不是长得有点像？哎，我跟你讲个笑话哦。别 <laughs> 笑，好好笑哦！可 <laughs> 是我还没开始讲。 一票饭店好方便哦， <gasps> 还可以搭蓝宝石公主游轮去吃石原牛哎哎，不小心多订了一个人了。你要跟我一起去吗？大华航还有优惠哦。好，走吧。小姐，有给能果不？过来一杯 espresso 啊。拍摄，给两果 espresso 无啦，mango juice。 妹不？嗨，小姐，你长得好像我认识的一个人，谁啊？我未来的太太。啊！先生，请问几位？一位。准风好了。哦，你要出国？嗯。北海道吃螃蟹，泰国水上市场，香港澳门自由行，都很适合我们耶。我们。 <laughs> Love you.